Buenísimo, qué bueno que hayas llegado a este video. Se supone que si estás acá, si estás viendo este video, es porque quieres aprender portugués. Y la idea, el gran objetivo es que tú puedes aprender el idioma de forma súper rápida. Tú puedes hacerlo a través de varios videos que tengo disponibles en internet desde cero. O sea, puedes empezar a aprender el idioma pode chegar no nível muito bom de português. Vou falar em português porque você vai entender. Eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou falando aqui, porque eu sei espanhol e eu sei português. E eu sei as palavras, quais palavras usar com as pessoas que falam espanhol para que possam entender bem o português. Uma grande pergunta que eu recebo muitas vezes. Felipe, eu estou vendo seus vídeos na internet, vídeos de outras pessoas, mas é muito conteúdo, muitas coisas. Como eu sei por onde começar? Por onde empieço? É muitíssimo conteúdo. Pensando nisso, eu montei um mini curso grátis de 7 dias onde você vai receber receber instruções, várias recomendações durante sete dias no seu e-mail. Não importa o seu nível de português, tem muitas coisas que são básicas que as pessoas aprendem mais ou menos no começo e continuam cometendo erros. O objetivo principal do mini curso grátis de sete dias é que você possa sentir o idioma, que você possa se familiarizar com o idioma, que termine a semana e você fale: hum, agora sim eu sei como é português. Eu sei do que se trata o idioma, eu já sei as recomendações para aprender de forma mais rápida. Agora eu decido se eu quero continuar com mais vídeos na internet ou não. E por que te lo digo? Porque muitas vezes a gente vê um vídeo muito avançado, não entende nada e já como se frustra. Já, ah, não, não, não, não é para mim, não, não, não me gusta os idiomas. Pero há um pequeno detalhe. O detalhe é o seguinte, <laughs> misturando aqui português com espanhol. A forma que você aprende o idioma é crucial. É crucial a forma que você aprende o idioma. Por isso que eu decidi montar esse mini curso. Porque Eu quero ter a certeza que os estudantes saibam, que aprendam como se aprende idiomas. Em uma semana é o treinamento para você finalmente entender como se aprende idiomas. E a mesma metodologia que você usa para começar a aprender português, durante un mini curso de 7 días, você pode aplicar también para otros idiomas. Entonces no pierdas la oportunidad. Puedes empezar a hablar portugués super rápido, super bien, aunque no estés en Brasil, no importa. Lo más importante es estar en contacto con el idioma. Aquí estoy yo para ayudarte durante este proceso. Empieza el mini curso gratis y verás la cantidad de cosas que vas a aprender y estarás mucho más ubicado el idioma. Un abrazo y disfrute el proceso de aprendizaje.